ел газетінің 27 сәуірдегі санында президент қасым жомарт тоқаев қазақ репаблик жобасының авторы сәкен жолдасты қабылдағаны туралы ақпаратпен басталып қоғамда өзекті жаңалықтармен жалғасын тапты өскеменде нұрлы жол бағдарламасы аясында салынған тоғыз қабатты үйдің қабырғасы тағы да қақырап кетті шұрық тесік көшенің ертіске еңкейген тұсында орналасқан бұл қазақстандық ипотекалық компаниясымен мен бәйтерек девелопменттің мұрындық болуымен бой көтерген еді өңір халқын толғандырған мәселе жайлы газет тілшісі мерей қайнарұлының қабырғасы қақыраған құрылысқа кім жауапты мақаласынан оқи аласыздар елімізде 26 сәуірден бастап ресми түрде отандық казковиден вакцинасын халыққа егу басталды осылайша қазақстан әлемде COVID-19 індетіне қарсы өз вакцинасын әзірлеп, өндіріске шығарған санаулы елдердің санатына қосылды. Бұл туралы газет тілшісі Орынбек Өтемұраттың мақаласынан таныса аласыздар. Осы уақытқа дейін Алматыдағы көп пәтерлі үйлердің басты мәселесі адамға есеп бермейтін пиктер еді. Өзектілігін жоймаған мәселе төңірегінде аймақтағы тілшіміз Айнаш Еселі кеңінен тарқатып берді. Сонымен бірге келбет бетінде қазақ теміржол ісінің қазанында қайнап, шарығында шыңдалған майталман маман қазақстанның құрметті темір жолшысы, академик амангелді Умаровтың сүбелі сұхбаты жарық көрді жаңалықтармен сусындап ел ішіндегі елеулі ақпараттарды елден бұрын білгіңіз келсе егемен қазақстанның 27 сәуірдегі санын немесе егемен кезет сайтын қарай жүріңіздер